Сейчас у нас э, отношения особого характера. Время такое, Зелев Викторович. Когда не слушают вас, дипломатов, тогда приходится слушать других людей. Мы за то, чтобы дипломатия работала. Но что поделать, если идет гибридная война, начали средства массовой информации, потом заглушили дипломатов, отбросили в сторону. Ни одна международная площадка результата не дает том числе и главное наше. Что нам делать? Нам приходится защищаться, сопротивляться. Деньги отняли. Деньги отняли, в экономике душить начинают. Вот, пожалуйста, э, гибрид. Приводил пример с этой Литвой. Э, спихивают все время на Евросоюз. Мол, ну, это не мы, это Евросоюз принял решение. Так там принимаются решения консенсусом. Если вы видели, что-то вредит Литве, может навредить, но вы не голосуйте за это и решение принято не будет или примут с какими-то исключениями. Но вы же видите, что они впереди паровоза бегут и всегда кричат «дави», э, «трави» и так далее, в ущерб своему государству. Ну, для меня это не удивительно, потому что я наблюдаю это постоянно, и я вижу, кто там э, ратует за такие вещи. Э, уже объявили экономическую войну. Что такое транзит закрыть? И все кричат в каком-то сувалковском коридоре. Слушайте, мы с вами об этом не говорим, а они кричат. Они «А что, намекают? Так э, у нас достаточно с России сил и средств для того, чтобы доставить грузы в Калининград. Без всяких войн и э, напряжений. Мы с Путиным Владимиром Владимировичем серьезно обсуждали эти вопросы. Мы никакой инсценировки там не было, и про ядерное оружие и прочее. Э, мы еще полшага сделали. Они же летают, они тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят? Зачем? Для того, чтобы ядерную бомбу завтра в самолет положить и сбросить туда, куда надо. Поэтому мы еще зеркально не отвечали. Э, склады боеприпасов ядерных в России, у нас их нет. И, как Путин правильно сказал, в шести точках, в шести странах находится их ядерное Долгие-долгие годы, и они летают, и пускают этих пилотов неядерных стран к управлению самолетами, которые предназначены для ядерного оружия. Абсолютно. Это нарушает договор о нераспространении по нашей оценке. Но мы еще это не сделали. <clears throat> Но мы должны быть готовы. 41 год, когда мы думали, что, ну, верили. Поэтому мы верим, но мы должны пору держать сухим по всем направлениям. И не надо там енчить, кричать, что Э, тут Путин захватил Беларусь, что хочет, то и делает. Э, у нас согласованная, разумная политика двух суверенных государств, за которую прежде всего отвечает Маккей и Лавров. Под руководством верховных главнокомандующих. Ну, вы нам советуете. Э, но это не снимает с нас ответственность. Мы абсолютно здраво, трезво понимаем, что вокруг нас происходит. И лучше им показать, что может быть, чем это случится. Нам эта война не нужна.